Ikiwa unategemea kuingia katika karia ya graphic design, mambo haya matano ni muhimu sana uweze kuyazingatia wakati unataka kuanza kujifunza au wakati unajifunza graphic design. Mambo haya matano yatakusaidia sana wewe kuepuka zile back and forth ambazo zinatokea kwa namna moja ama nyingine, zinaweza kuchelewesha wewe kufikia malengo au wakati mwingine kufanya wewe kukata tamaa kabisa kuishi au kuifanya kazi ya ndoto yako. Naitwa Joel Kadaga, mimi ni creative designer. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika kozi hii fupi ya kujifunza mambo matano ya kuyafuata au kuyazingatia unapojifunza graphic design.